Shut up, school! Shamira, what are Shamira? Thank you. Missy? Missy? Bon hoe gaat het met je? Mijn dochter zit op Facebook met een jongen aan het chatten. Maar Missy, je dochter heeft ook rechten op privacy. Maar ik moet weten wat ze doet, toch? Wat moet ik doen? Wat de jongens doet was niet goed met zijn droge, drolle kop. Ja, dat kan echt niet. Weet je wat ik hem meneer zeggen? ja. Hallo? Ja, dat is Silky. Mama, wat doe je nou? Sorry dat ik in je dagboek heb gekeken. Je hebt, je hebt ook recht op privacy. Ik zal het nooit meer doen. thank you